ここより30里ほど離れたところに盗賊が根城とする敗村があるか分かされた娘もおるようじゃ力丸お前は賊を撃て初めての任務心してかかれ。 Liga! Oh! Hey, come! どこ行った Fica! É Thank 誰かどこ行った敵か も題が足りぬぞお願いやめてさて次はどこを狙おうかな誰だ 俺様の楽しみを邪魔しやがって人をかどわかし金品を奪う不定の輩天に代わりてお前をチュース 俺様が俺様が負けるとお待ちくださいせめてお名前を拙者は影語る七度ない